Э, были, группы людей, которые знали, что они будут делать завтра. Мы тоже знаем, что нам хочется делать завтра. Но я вам хочу сказать, что мы представляем перемещенный вуз с Луганска. Полтора года э, мы, мы пишем законы, мы пишем проекты законов вместо депутатов, мы пишем проекты постанов, я лично этим занималась, э, которые подпишет в конце концов президент, который до сих пор не подписывает. И э, неужели такие круги ада в принятии каких-то законодательных актов проходят, допустим, э, э, в Польше? Там ще буде більше буває часу. Ой, А, де- Деякі законопроекти, наприклад, не, не, тільки- це не тільки польсь- польська проблема, не тільки українська проблема. Це, наприклад, в, е, в Євросоюзі якась ухвала може там дебатуватися 8 років. Тобто мы- це е, знов таки, чим е, більше коло стейкхолдерів, тобто чим більше коло з ким треба домовлятися, тим довше тривають переговори. Це завжди. Э, у нас замкнутый круг, у нас тупой угол полностью э, для того, чтобы Шостый. защитить... Нет, тут Нет, это не шостый. А, И, и защитить их интересы, поддержать их гражданскую активность, э, поддержать их э, и гражданские инициативы. Это очень сложно. Ну, можно я вопрос? Да. Сбышек. Нет, я хочу до этого. Поэтому, что ты сказал. Понимаете, э, в другой половине 70-х ну, годов э, э, в Великобритании оказалось, что экономика так не развивается, а там в других странах развивается, там так, такая, такая, ну, маразм такой. И они приняли решение, что надо что там сделать, чтобы эта экономика пошла вперед. Но ну, нужен тоже, э, надо объяснить, а, а какая причина. Да? Ну и там эти эксперты посмотрели на структуру этих э, э, ну, предприятий, предприемств э, э, в Великобритании и сказали, мало таких предприемств э, фамилийных, малых, средних, надо что там сделать, чтобы их было больше. И начали работу над законом, чтобы это сделать. И работали над этим законом 5 лет. После 5 лет приняли закон. И закон заработал. И э, экономика пошла вперед. А в законе были три статьи. Во-первых, каждый гражданин имеет право организовать свое предприятие. Второй, э, публичной э, власти, но всех уровней надо сделать э, м, дружественную атмосферу для этой деятельности. И третий, деятельность вы ну, э, как бы, ведете согласно с э, системой права. Все. Я их спросил, ну как то, пять лет вы работали над таким законом? Ну, объясните мне, в чем дело, в чем проблема? Говорят, понимаешь, Мы могли это написать в 5 минут, 5 хвилин. Но дело не в том. Дело в том, чтобы все люди поняли, в чем дело, э, какая роль, чтобы они были готовы э, реализовать этот закон. Но ну, я говорю, это так, на первый взгляд, это все такие простые. Я говорю, он говорит, простые, да? Подскажи мне, если кто не читает, не пишет, может у вас организовать no, dialog, no, no, Я так подумал, что ну, будет проблема. А у нас нет. Потому что есть написано, каждый тем, который не читает, не пишет, тоже. А, а как там надо подписать? Это проблема этих чиновников. <laughs> проблема, что в этом делать. Да, понимаете. И э, э, надо ну, понимать, что э, работа над законом и сам закон, это можно только сказать, это финал. Дело не в том, чтобы принять закон. Закон не меняет. Надо иметь в голове то, то, что будет делать, и наконец принять закон, который это реализует. І С тут этим е, всё. в мене є відразу така ремарка до ремарки Збігнєва. Бо е, насправді от це фантастичний приклад того, як працює демократія, стала демократія. Ах, да, да. Тобто треба домовитися з усіма, е, треба врахувати е, думки усіх, і е, відбувається тривалий діалог 5 років навколо дуже простих речей. Mm -hmm. Значить, от е, ми зіткнулися з нашою проблемою. Е, в чому проблема, наприклад, цих законів, які називають декомунізаційні закони. Так? І одним з авторів яких є. Ну, між іншим. І е, от е, коли ну, коли ми жили не в посттравматичному, не в посттоталітарному суспільстві. Ми мали можливість 5 років проговорювати, е, чому це важливо, які цінності ми е, хочемо, яким цінностям ми хочемо сприяти завдяки прийняттю цих законів, е, що для нас є важливо, що для нас є прийнятним, що для нас не прийнятним. максимально широко це провести обговорення, і після цього, скажімо так, це буде це було б заінстальовано. Але Одна з проблем посттравматичного суспільства, посттоталітарного суспільства це опортунізм. Що таке опортунізм? Opportunity це можливість. Тобто в нас от зараз є коротке вікно можливостей, ми маємо в нього проскочити, бо пізніше цього вікна не буде. Це завжди проблема всіх посттравматичних суспільств. За що, за рахунок чого можна зробити? За, за рахунок скорочення е, термінів обговорення і за рахунок скорочення кола тих людей, які обговорюють ці речі. Величезна кількість людей, які б хотіли взяти участь в цьому обговоренні, почуваються тепер ображеними і починають просто маніпулювати і брехати на, на рахунок того, які були інтенції, які були наміри творців цього закону. Просто через те, що вони е, почуваються в такий спосіб е, за бортом, тобто поза е, процесом обговорення. Але знов-таки це одна з проблем посттоталітарного суспільства. Брак діалогу через опортунізм. Бо ми не встигаємо, ми розуміємо, що е, знов-таки згадайте 2004 рік. От була помаранчева революція, потім 2005 рік помаранчева команда зламалася через амбіції окремих її членів. І в 2006 році, тобто вже через рік, відбувся е, біло-блакитний реванш. І ми знову увійшли в дворічний період політичної турбулентності 2006-2007 рік, а в 2008-му трапився е, всесвітня фінансова, всесвітня фінансова криза, і е, вікно можливості для якихось змін закрилося у 2008 році, бо закінчилися гроші на зміни.